arkusz papieru i żółte karteczki to pakiet pierwszej pomocy. Roboty jest tyle, że nie wiadomo w co ręce kłaść. Aby wyjść na prostą, możesz, tak jak ja, podzielić kartkę na cztery kolumny. Pierwsza to backlog, czyli lista tego, co mam do zrobienia. Druga to zadania wstrzymane, bo czekam na innych, czyli heldback. Trzecia to zadania, którymi się teraz zajmuję, czyli doing. No a czwarta to załatwione tematy, czyli done. W polu doing mam maksymalnie trzy zadania. Po zakończeniu zadania przenoszę karteczkę do zrobionych, czyli do done. Potem z backloga biorę pierwsze zadanie z góry i wklejam do doing. W polu backlog mam zadania ułożone od najważniejszych. No i to pole backlog modyfikuję i sortuję codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Natomiast raz na tydzień sprzątam cały arkusz. Wtedy wyrzucam wszystko ze zrobionych, przeglądam to, co było wstrzymane i na nowo układam backlog. To narzędzie nosi nazwę tablica Kanban. Ta metoda jest lepsza od wypisywania na kartce listy zadań do zrobienia, bo nie ma tu kreślenia ani przepisywania, gdy wpadają wrzutki, gdy zmieniają się priorytety. Zawsze widzę, co jest najważniejsze, a motywująco działa wklejenie karteczki do pola zrobione. Zatem jak zmroził cię ogrom prac, które masz do zrobienia, to złap karteczki, pisak i zrób swoją tabelę. Takie minutówki publikuję co tydzień już od trzech lat. Do każdej jest też felieton do przeczytania w 5 minut. Jak chcesz być na bieżąco i mieć je na mailu, to zapisz się na newsletter www.fruga.net.